que muchas frutas chilenas. Hola, estamos en el metro de Seúl. Acabo de pasar la estación de Gangnam, así que que es el barrio pudiente, Cuico, así estamos en el metro, que es bastante grande, encuentro que es bastante amplio comparado con los otros metros, pero este no tiene asientos para que haya más gente, supongo, y no sé, el metro más o menos? 1100 won, quiere decir como 600 pesos, 600 pesos. Ya vale como lo mismo que en Chile, como 600 pesos. ¿Y cambia con horario punta o no? No, se mantiene siempre igual. Ah, pero se mantiene siempre igual. Hay muchas líneas, no sé si alcanzan a ver ahí, pero son muchas, así que no me las voy a aprender en un par de días. Pero ahí estamos en el metro, tiene sus pantallitas, bien moderno. Y nos dirigimos a... Samsung. Samsung. Coex. Ah, Coex, el mall gigante ese, bien famoso. ahí vamos a ver de qué se trata. <laughs>